اكثر احكي السلام عليكم احكي خويا خويا الحمد لله الحمد لله رانا في بياننا اخويا رانا في لوطريس بعد العسل الحمد لله زهير خويا زهير والله راك تسالي خويا زهير انا هنايا وانا نستناو يعقوب قال لي عسابي هشام ارواح ارواح ارواح يعقوب قال لي مازال نصعب خويا صافا يعقوب قال لي مازال صافي ربي يسهل لك ان شاء الله خويا ان شاء الله كاع ان شاء الله نسلم انا جايين آه. انا جاي لوبيان اخويا آه. وجد الطابله البابور تاعنا البابور تاعنا آه. من البوسنه من البوسنه الحمد لله اه من البوسنه لالمانيا الحاج الياس عينا عينا والله عينا من البوسنه لالمانيا الحمد لله من البوسنه ديريكت فرج ربي بوم بوم بوم بوم بوم طليان حبيبي انت اش تقول انت تقول الحمد لله بعد تسع شهور من البوسنه راني فرحان والعقوبه كاع اللي مازالوا في البوسنه من البوسنه الى المانيا الحمد لله والعقوبة كاع اللي مازالوا بلا ما نجبدوا الاسماوات السلام عليكم واش خوتي السلام عليكم لاباس خويا خويا خويا خويا خويا ما يكونش الحجر الاسود ان شاء الله ان شاء الله خويا مينور هاو ليك هاو مينور لا والعقوبة اللي مازالوا هبلنا وقريب ديالنا خويا ان شاء الله يلحق هذه ان شاء الله خويا واللي مازالوا باسكو ان شاء الله امين الغفراني كانوا خارجين كلهم ان شاء الله اليوم في بوشنا كاع ربي يفرج عليهم ان شاء الله والله لا خمس ايام خمس ايام وحنا بايتين برا والله لا خمس ايام بايتين برا والبرد بعد الحمد لله بعد العشر يسرى آه، آه. بعد قال لك الصبر يفتحوا الفرج طيب، آه، الحمد لله يا ربي رانا انا في سلوفينيا وداخل لوتريش الحمد لله يا ربي والله لا ميزلنا ميزلنا في البوسنه وان شاء الله لهم تما ربي يفرج عليهم قاعدين ان شاء الله تلقاو كاع في اوروبا وهذه اللي الناس الغربه الناس الغربه باج ناس الغربه خويا تحيه ناس الحراش اجي بلاج ولا بوانت الناس والله السواره خويا سوري خويا خويا السوري خويا